ko'chaing qalbimga o'tlar soladi buning o'zi yurak faqat senga boqadi guling o'zi soching yurak faqat senga boqadi qayerlar qayerlarda yuradi yana uchqun qalbim to'ymasga mana dugonalar birga bo'lib olib sochiniyam kestiribdi ana